まいよいよだ今日こそお前の息の根が止まる日だサイヤ人よお別れは済んだかサイヤ人次はお前がそうなる タマシ知らないはずだ何力すれば起動できるかよし私とやるつもりか勝てぬと知りながら無駄な抵抗をやめぬとはサイヤ人は本当に面白い じところへすぐにお前も送ってやる愚かな人間には死こそが貴様よくもよくも り高き戦闘民族の最後にしては無様だな消えるぜ終わらせてやるどこへ完全に消えている おめえ本当にオラそっくりだなごきげんよう孫悟空おめえが何者なんかわかんねえけんどまあいいやおめえ強えんだって相手してくれよ光栄ですね私もこの体 君と戦ってみたかったのですはどういうことだ君が知る必要はありますん夢の力まだまだこんなもんじゃねえだろ嬉しいですね 君に私を評価していただけるとスーパーサイヤ人 今度はこっちの番だ見せ 素晴らしいこれがスーパーサイヤ人孫悟空の力ですかおめえオラみてえだな強い相手だとワクワクすんかええ気が高まった 戦闘民最強戦士の力も見せてもらいますどうしたんですご悟空様俺と戦った時の力をなぜ使わないですか三種から本気を出さずカロットの悪い癖が出た何探ってんだそちらこそ 待ってんだよおめえのフルパワーを焦ることはありません、もっと楽しみましょうおめえフルパワーにさせるぐらいオラが頑張んなきゃダメっちゅうこと行くぜ望むところ 晴らしいこの痛みがまた私を強くするなんか気持ち悪いぞおめえあ一般のパワーを浴びたタイムマシンがあれで時を超えてきたのか どうなってんだこれは時空の歪みが元に戻ろうとしているのか 時のベジータの気持ちが分かっえ悟空さん所詮は人間あの口りブラックの正体はやはり神サガスなのではやっぱそうなんかななんだ今の感じは人間 うだこの色山岳よ喜べ美しさの頂点へ至るんだおめえ何言ってるか全然わかんねえぞ所詮は人間俺が奏でる言葉の気高さを 理解できるはずもないのだ俺の志も美しさも俺という存在の全てはただひたすらにここラックこを見て話をしてやるルガイ我が刃 ダメだ私を手術するってこういうことだ人間基準にはたどり着けないかそんうお前も味わってみたいのではないかああ そこまでです。約束したはずです。孫悟空のとどめは私が刺すと。そもそ 君に会いに来ました。おめえがブラックの仲間だったとはな。仲間ではありません。同志といったところでしょうか。どっちにしろ、オラたちの敵中ごとに変わりはねえもうすぐ、私が望む世界が実現しようとしている。 私が望む正義の世界が何言ってんだその正義の世界に人間は必要ないのですお前たちの思い通りには絶対ここで行くぞ の中にいに拳を振るう品性のかけらもないサイヤ人は我の世界には特に不良な存在なのですなんだと甘い 孫悟空は私の獲物のはずだがこの体があいつを欲しがっているその欲望は止められそうもないまあいいだろう精神の未熟さと反比例し強大な力を得てしまった世界最大のダサ作サイヤ人そんなサイヤ人を二人で 殴り滅ぼすとしようおめえら嫌なやつらだな今度こそお前をお前たちを倒してやる悟空さん 俺も戦いますな相手じゃねえぞ覚悟はできています俺たちの力見せてやったちょっと バカな何乗れサイヤ人めこれでどうだ機関なら 傷が勝手に治ったバカとどだ神の偉大な贈り物である知恵を私利私欲のために利用する愚かで野蛮な生命体なら お前たちの勝手な価値観で人間を侮辱するなファイナルフラッシュ終わりだなんだとこの不死身の肉体これぞ神 私にふさわしい最高の体サイヤ人の初期あるんだ君たちの無駄な強さこの肉体偉大なる不死身さがより引き立つことスーパーサイヤ人最大級の技を放って 自分たちの無力さを痛感しただろうお前たちサイヤ人の攻撃など所詮神の前では無力まだ私と戦う意志がある己の無力さを守るまで何度も何度も 俺には打つ手がないというのかあいつ攻撃が効かねえんかはい孫悟空そしてトランクス君たちの成した神に対する数々の無礼その報いを身をもって味わうがいい 人間なき世界のために必要な力です終わりにしよう終わりだ ルジータまだそんな力が残っていたとは貴様から得るものは何もないのかなまあいいだろうやってみせるこいつを封印してしまえばもしかして助けが来る時間を稼いでいるのか 殺到しえ俺たち人間を人間を なんと無様な姿だ仕方人間どもよ我々の輝きにひれ伏すのだ 何する気だ感じるぞ我が身一つに二つの力が溶け合っていくさき高まりしてやがる無限に強さを高める肉体と不死身の体を 心地よい我が身に満ちるこの力まさにこれこそが正義なんという気だトラックスブルマ隊長ははい座禅突然突然さ 来ると一緒だ早く行け来たさすがだないいとこあんじゃねえか我が姿は貴様に言われるほど潰れちゃいなこ小賢しいサイヤ人どもよ神の光の力を見せてくれよ みで世界を照らす太陽なり田バカな人間は自らの弱さ認めなでも我が神の偉大なる力を絶対田俺だ 力なんだと神に触れようとするその癒やしい心でそれが罪なのだ神は見許すものお前たちが軽々しく触れてはいけない存在なのだにもかかわらずお前たちが我にもたらした数々の屈辱 死に値する罪ださあ気の刃死に値する我が正義が宇宙を満たす今日この日この時より宇宙に新章が始まるその歴史に刻む名はザマス 永遠の正義を歌うものだまだ死にたい奴がいたかトランクさんどうぞ から相手が罪人が永遠に自らの過ちに気づかぬ愚かな生命体が俺は諦めない新しい世界を作るのはお前じゃない俺たち人間だその傲慢が過ちなのだ まだだ響きが人間よ滅びを甘んじて受け入れるそのしぶさだけは本気だお前のきには我が大いなる力聖なる激鱗にる やりな人間どもめ消えろ 海洋神でないものに対する合体効果は1時間しか持たないのだいいことは1時間が勝負だなく1時間耐えてやるほらよベジータ1時間耐えてやる 何者だお前が一人になったからこっちも一人になったのさ俺はベジータとカカロットの合体ベジットだそしてこれがベジットブルーだそんな変身で 神にかなうと思うな決着をつけようぜ <laughs> またか人間をまとめるのか人間は常に神を模倣するなぜだ 神が偉大なゆえか神が美しすぎるゆえかしかし悲しきかな哀れぬべきかな神が行えば善となることも人が行えばこれ皆悪となり罪となるのだ きだったもんでよさあ来いよ神様おめえの理屈は聞き飽きたさっさとひねり潰してみなはかぬぞ人間さ神の力これっぽっちかもういらなな えおめえ痛えのか不死身なはずだろそう我は不死身だ不死身の我に敗北はないお前を倒し全ての人間を消し去り永遠に汚れることに世界の夜明けをもたらすのだ それはどうかなおめえはもう不死身じゃねえし人間をゼロにすることもできねえよ合体した今お前の体にはどうしても残っちまうんだよ 孫悟空という人間がな本当に愚かだな人間というものは孫悟空が我が体に残るそうだそれが我が望みだお前は人でありながら神を蝕しめる力を得てしまう 前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ我は孫悟空と一つになることで人間の罪と神々の失敗をこの身に引き受けたのだこれぞ神の務めああ言えばこう言うだな これが神だまだ1時間経っていませんよ合体を維持する力を使い果たしたか消えろ人間 さあ次は誰に助けを求める過去か未来かその弱さゆえに俺はみんなを助けるために戦いみんなに助けられて生き延びてきた俺は俺と助け合って生きる それが俺たち人間だ 星に生きるみんなの木の光だ 正義に浸るお前に俺たちの生きる思いを潰させる